။ဇလင်းမြဝင်းကနေထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေသူအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ဟာဒီစ်မြဝင်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပလီဝင်ဆောလာနရကတ်စောက်တီရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီစ်တော်ကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။